გეოელი ანუ ასე ვთქვათ არასამთავრობო სექტორში მომუშავე ადამიანი სოროსელი რაც არავინ არ იცის რას ნიშნავს მაგრამ რასაც უნდა ნიშნავს რომ ეს არის შეურაცხყოფა ეს მართალი გითხრათ ცოტა გამოუგნებელია საქართველოს პარლამენტის წევრისთვის რომაც უნდა იცოდეს რომ არასამთავრობო სექტორი ზუსტად ისეთივე საპატიო საქმიანობა როგორც სამთავრობო როგორც უკეთესი ხანდახან და როგორც რა ვიცი როგორც ინჟინერობა გინეკოლოგობა პედაგოგობა ენჯოს მუშაობა არ ახსოვდეს სოფლიოში არ ყოფილა მიჩნეული სამართლებრივად მართალი გეთხათ ეს ჩვენ გვესწორდა ადრე შევარდნაძის დროს კომუნისტებისგან მე რაღაც არ გამიგია ასავალ დასავალიც კი ერიდება ახლა ამ ტერმინებს ენჯოელი და სოროსელი ნუ აქვთ უფრო მძაფრი და სხვა ტერმინები როგორც ჩანს პრეზიდენტის კრიტიკის სურვილმა ესე იგი დაბანწყავს ბავშვის გადაყოლა ნახვარი ქვეყანა შემოელანძღა ჩვენს კოლეგას მათ შორის პარლამენტის წევრები მათ შორის თითქმის მთელი ფრაქცია რესპუბლიკელებისა რომლებიც მაგანმარტებით მთლიანად ჩდებით ენჯიოელების და სოციალების ასე ვთქვათ რიგებში და მე არ მინდა ახლა სხვა გამოსვლებს შევადარო მაგრამ სხვა გამოსვლებს ეცინებოდა მაინც და აქ სად გავიცინოთ უკვე ისიც არ ვიცით მართალი გითხრათ